چې راشي او د خپل پښتنو سره د زړه د زړه بړو سماسي نر پښتون با تور پښتون نر پښتون با تور پښتون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو ناول لږ دا سټیج نه ځنه لري شي د خلکو ته نشي دا سټیج کینه کینه لاندې کینه سټیج والا کسان کینه ټول کینه ټول اني فکشن اني فکشن ادري سکشن دغه چل کینه ټول درته کینوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو ناول راغلی د لرو لرو علاقو تر ټولو ناول د لرو علاقو راغلی درانه شاه زلمی سپینجیری مشران په خصوصي تګه له کوټې په شین د کله سیف الله زیارت ژوب مساخیل چمن زخمی وزیرستان پاکستان جای خان لکی مروت بنو باجاوړ مومند او رغزو د کورم ایجنسی ملتپال ځوانان او بیا په لویه توګه د پیښور لوی ښار د مردان د صوابۍ د چکدرې او بیا راځه ملکند غرونه او بیا د سوات میړنو د سوات ملمان ملماستیاپال ولس ورسره د دیر او د بونیر د دنګو غرو زمرو د زړه د تله سلام درته کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دلته ګڼ شمېر خوندې هم راغلي دي د زړه له کومه ټول ځوانان ورته سلام کوو چې دوی د خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه ولاړې دي خبره به د سوات کوو اول د سوځېدلي جنت خبره به کوو د نړېدلي ښایست د برباد شوي ښایست خبره به کوو خو خبره به د بنیاده کوو چې د دګي شار په هر ګټ شي چې سرونه پرېشول داغي بنیاد چای شو دلته د سوات ولس کامپال او ملتپال مشران حلال شول د دغه شار ډیر ننګیالي پولیس ولا سرونه پرېشول چا پرېکړل طالبانو فضل الله مسلم خان احسان الله احسان چرته ناست احسان الله احسان چرته ناست مسلم خان چرته ناستی د کوم ځای چې پیداوار و په هغې ځای ناست دی د کوم ځای نه چې راوتلی و بېرته په هغه ځای ناست دی او څو میاشتو پس به ووینې چې فضل الله هم هلته ورسره ناست وي دا خپل د دوی ټینیور وي دا خاوره دا د پښتنو هغه خاوره ده چې د دغه خاورې اوسېدونکي په ټولو پښتنو کښې نرم خلک وو په ټولو نه ټول پښتون ښه قام دی خو دوی پرې ډېر ښه خلک وو بیا هم دلته ترهاګري راغله بیا هم دلته ترهاګر جوړ شول دا د دغې ریاست د دغې ریاست یو ضرورت و دا زه نه وایم دا د دوی جرنلان وایي د دوی جرنل مشرف وایي هغه خر دا خبره کوي چې دلته مونږ اسلامیک ملیټنسی پیدا کړه د پاکستان په حق شي اول د رشیا خلاف جنگونه وشول ما ته دی وشي د هغې جنګونو نه پښتونخوا ته څه ګټې وشوې که نه اسلام ته ګټه وشوه کنه چاته ګټه وشوه امریکا ته پین آباد دا د پیسو ګټل دا د ډالرو ګټل د پښتنو په وینو د پښتنو په غوښو دوی په دې کې خوند موندلی وو او په دې خوند کې یې پرمختګ کوو په دې خوند کې پرمختلل بیا د پښتونخوا پښتونخوا مطلب چې چرته پښتون اوسیږي هر ښار ونړېدو هر ښار چې دماکې وشوې هر کلی کې پرې سرونه واچېدل هر کلی کې بمبارې وشولې هر کلی کې دلته ویرونه جوړ شول په یو خوا د سوات خلک دلته مسلم خان دو ونړول په بله خوا په دوی باندې د پاسه بمبارۍ کېدلې اې د سوات خلکو ستاسو نه هیر دي د برتانه مسجد باندې چې بمباري وشوه که یاد مو دي څوک یې ووژل ستا خوار ولس یې په وینو کې سور کړو ستا ماشومان یې په وینو کې سره کړل څنګه چې ستا سره طالب کول په هغې شان ده هم در سره وکړل ستاسو نه دی یاد د چپرپال پل باندې چې بمباري وشوه او خلکو خپلې کډې خپلې کډې واخیستې وې روان وو په هغې باندې هم دوی بمباري وکړه او یې وژل څنګه چې په دې خاورو د دوی پیداوارو ظلم کړی دی دغه شان یې په وردي کې کړی دی ترهاګري څه ته وایي دهشتګردي څه ته وایي دهشتګردي یره خورول ته وایي چې دومره یره خوره شي چې پیږي ولس پیږي وطن کې ته څه هم کوې هغه که آئیني وي هغه که غیر آئیني وي چې څوک درسره خبرې نشي کولی دلته دلته چې څنګه یره د طالب نه وه داسې یره اوس هم د سوات په غرونو کښې د دغه پاکستان د فوج او ادارو نه ده دا خلک دا خلک اوس هم دا ترهګرې شکار خلک دي خو صرف یې پاټ بدل دی پښتنو صرف تابعدار شوي يئ صرف د دغي دهشت دابعدار جوړ شوي يئ کني يره يا هغه شانتي ده کني ته سر اوچت که ته راودريږه چي دی تا ته لاس درړي که ني درړي دا خو اوس پښتون قام راوچت شوي دي کني دوي دوي ستاسو دا ګريوانونه پريکول دلته دلته د سوات هر کالج نه دی محفوظ د سوات تعلیم نه دی محفوظ اوس د خوازه خېلې په ګرلز ډیګري کالج کې څوک اوسېږي څوک اوسېږي دوی زمونږ دا تعلیمي ادارو نه مورچې جوړې کړې دي دا پښتون قام نه مني دا خبرې دغه د دغي ځای هاسټلونه دوی نیولي دي، انیمل هزبنډري هسپتالونه دوی نیولي دي، دوی دا دهشتګردي په نامه باندي د سوات قبضه کړې ده، دلته پرې لوی لوی کینټونه جوړوي، سوات مځکه زموږ د سوات د پښتنو نه ده پوره سوله لاک کنال ټول سوات دی، بایس لاک یې ابادي ده، پر يو سړي باندې يو کنال مځکه نه ده پوره او ته پرې لوی لوی کینټونه جوړوي دا سواد خلک د چرته لاړ شي تا مځکه منیسا تا موږ نه درته پرېږدو چې ته دا سواد جنت وطن د خپل حوض د پاره د خپل ترهګرۍ د پاره ونیسي اسام سوات ایکسپریس ایکسپریس وے 370 فیٹ وائڈ چوڑا ایکسپریس وے به جوړوي دا خو شاین خبره ده خو سبا یې د جنگي جهازونو اډا موږ نه منو چې داسې نه چې په دغه ځای باندې جنگي جهازونه راته جوړوي اوس د پی ټی ایم د لاسه دا ریاست دا ظالمان د بوکلاهټ شکار شوی ولې دي ځکه ځکه چې د کوم کار کړی و هغه واضحېږي هغه جوتېږي هغه ښکاره کېږي بیا که کله دا ښکاره شو دا خبرې ښکاره شوې بیا به دې پولیس ته اندازه ولګي چې زما سر چې کله کټ کېدو زما زما لاش چې په خوني چوک باندې چا اړولو پیږي ټیم شي کرفي وه فوج ناست وو چاته اجازت وو چې ته اتلې او راتلې شي دا خبرې چې ښکارا شي دوی به خپل قاتل وپېژندي دوی به وپېژندي چې پښتون ځوان د ايف سي په شکل شي د فوجي په شکل شي د طالب په شکل شي دغه ریاست استعمال کړی دی او دلته یې خلک پرې ناړولي دي خلک یې پرې ژوبل کړي دي او نن نن پر پی ټی ایم باندې دوی داغ لګوي چې د طالبانو ملګري احسان الله احسان په جی ایچ کیو کښې پروت دی او ملګری یې پی ټی ایم شو دا هم لا پکې نوې ټوکې دي زیات زیات پرې مه خاندئ دا خلک په ایمان سره د هیڅ قابل نه دي دا دغه ټوکې جوړې کړې دي د ملک نه یې ټوکې جوړې کړې دي مسلم خان ورسره په کیله کې اوسیږي او په سوات کې د اسوات بهتر ملک ریاض تصویر د را ایجنټ د طالبانو په شکل څه ورته لګوي دا دا د دروغ خبرې دا د دروغ خبرې چا نه منلې خو دوی په ظلم باندې په برابریت باندې په یرا خورولو باندې دوی بند کړي وي خو غلطي دا و چې پر مخامخ کام د دوی پښتون کام وو چې هغه ته یو کال دوه کاله پنځلس کاله به ټیټ کې بیا را پریوزي بیا را غونډ شي بیا کینی بیا فیصله شي بیا را پورته شي مونږ د وینو چې لاره در نورکه ده مونږ د وینو چې لاره در نورکه ده خپل خپل دروغزن خپل کرپټ چې پربونو روپۍ خوړلې دي خپل د دغه پښتنو په وینو کې ککړ کسان راولي جلسې په کوي او په ټي وي یې کینوي دا خو به وخت راځي دا چې نن د پښتنو خلاف څوک جلسې کوي دا به یوه ورځ ووینئ چې د پښتنو د وینو حساب کیږي دوی به هم ککړ وي پکښې دا ځانونو دا د ځانونو بچ کولو د پاره دا کار لګیا کړی دی دا تک صرف تک صرف د دهشتګردي د ختمولو د پاره راغلی وای مونږ به په سر لاسونه او سلام به مو درته کړی وای مونږ به هره ورځ ستا لارې ته انتظار کړلی موږ به ستاسو پر مخ ګولونه وړولی خو ستا تا دهشتګردي په اړ کښې د پښتون وطن معدنیات خوړلو ته راغلی وې ته د دغې په اړ کښې د پښتنو د کورونو سامان غلا کولو ته راغلی وې ته د پښتنو ته د پښتنو ونې او بوټي وهې ته د پښتنو کاڼي وړې ته د دغې خاورې يو شی هم نه معاف کوې او موږ هم د تاریخ په صفو کښې تا هم نه معاف کوو دا به رانه توقع نه لرئ ها دلته دلته ډیر لوی جنگ وشو دا جنگ پښتنو نه دی شروع کړی دا جنگ یو فوجي جرنیل شروع کړی دی دا جنگ په یو یس شروع شوی دی دا جنگ مشرف شروع کړی دی په هغه نه پس چې کوم جرنیل راتو هغه کلک پر دا پالیسی ولاړو کني کدا دا خاوره ته جنگ نه وای راوړي نه بچا نه به پولیس مټ شوی وای نه به څوک طالب جوړ شوی وای دا هر سړی دلته ستا د پلسو پالیسیو لاندې جوړ شوی دی دې خاورې ته ټول اوښکې تا راوړې دي د خاورې باندې توی شوې وینې ستا پالیسیو توی کړې دي چې نن هم د هغې پالیسۍ دفاع کوئ چې نن هم هغه پالیسي فالو کوئ تر څو پره مو چې تاسو دا پالیسي ته ولاړ وئ موږ به دغه د امن دا لاره ته ولاړ وو موږ به په خپله خاوره امن غواړو خپله خاوره خپل اختیار غواړو نن دې راته وشي نن دې راته وشي د فاټا خلک نن دې راته وشي د سوات خلک چې د دوی د اجازت نه بغیر خپل کور ته نشي تللی د دوی د اجازت نه بغیر ستا کور ته ملمه نشي راتلی دوی ستا پر وطن قبضه کړې ده دوی ستا نه اختیار وړی دی دوی ستا ژوند وړی دی دوی ستا د کور تګ راتګ فیصلې هم د ځان سره ایښي دي دومره غټ غلامیت مونږ کله هم نشو قبلولی دومره غټ غلامیت مونږ نه قبلوو او دلته هغه انیلا خورکۍ راغلې ده یوه ماشومه ده چې په دواړو پښو ګډه ده او د خپل پلار ویر یې راوړی دی زموږ مطالبه به همیشه وي چې ټول میسنګ پرسن به عدالت ته ورکوي چې څوک ګناهګار وي عدالت به فیصله کوي څوک بې ګناه وي عدالت به فیصله کوي څلور سوه کم و بیش کسان را خلاص شول، چا نه کاله تیر کړي وو، چا لس کاله تیر کړي وو، د چا دا ټیک دا ټیک تا هغه مندیو تا ټیک دا هغه مندیو خوندیو تا ستاسو د دغه جلسو د واجه خلو ته خندا راغله د ژړا اوښکي د خوښې په اوښکو کښې بدلې شولې. دا ځوانان او مشران ستا دغي ناستي او ولاړي وو چې دوي ته تاسو ټولو ته د هغي ټولو کورنيو له خوا سلام وايم. سلامونه درته کوي هغه ټول. او يوه خبره ده هغه چې کور ته راغلل څوک ليوني وو څوک په جسم مړه پراته وو. يوه ورځ هم ماته کال وشو. زموږ ملګری و د چګمالۍ علاقه یې و هغې ما ته وویل چې مشره تاسو ته کسان درځي چې زه د جیل نه راخلاص شوم خو څه کسان داسې دي چې هغه تا ته نشي درتلی ته لږ ورته راشه زه چې ورغلم هغه درې ورونه وو هغه یو لیونی شوی و د يو غوږونه ختم شوي وو او يو په جسم شکته مړ شوی وو بیا ما بیا بیا ما ترنه تپوس وکړو چې تاسو سره څه چل وشو هغه ویل مونږ به یو ورور د نورو ورونو په مخامخ وهو تشدد به را باندې کوو د دغه وجه یو ورور لیونی شو د بل غوږونه د چغې نه بند شوې او د بل په جسم چې مړ و دا خبرې راسره کولې ما ورته ویل ما ورته ویل چې آخر یې درته څه وویل ده ویل په آخر کې وویل چې خپه نه شې موږ په غلطي وړې وې وروڼو هغه زامن لري هغه لوڼه لري هغه خوندې مندې لري هغه مور او پلار لري هغه مینه لري هغه کلی او یار لري ته په دې لېوانو جامو کې چې کلي ته ولږې څه پیدا کوې؟ یو واضح پیغام دې درته پښتنو میندو زامن دې ته نه دي لوی کړي چې ته په جېلونو کښې ټارچر کوه ته یې خپلې پالیسې لاندې په لغتې وهه ته یې لېونیان کوه ته يي يوسه نه کله لس کله پي تير که او بيا ورته وايه چه هسي مي په غلطي کي وړي وي تا د پښتنو د وجود نه چه کوم ګپ جوړ کړي دي کوم کاروبار جوړ کړي دي چه هيس نه درته ښکاري هغه وجودونه درته ولاړ دي هغه به په هره لاره تا ته ولاړ وي او دلته د میسنګ پرسنز په حواله سره امن مسعود جنجو اوس ویل نو ډیر وخت نه دغه لیډینګ ورته کوي چې عدالت ته چې لاړم ما نورې ښځې بوتلې نو دوی راته ویل چې لیډره ما جوړېږه یعنې خپل کیس به لړه کوې بل چا پورې به لس نه نیسې ویلې ما ډېر ورته وویل چې نو نه زمونږ بل څوک بل څوک زمونږ اواز نه پورته کوي نه مو په پارلمان کې پورته کیږي نه مو په عدالت کې پورته کیږي او جی ایچ کیو خو روانه په مخالفت ده چې موږ د خپلو خپلوانو پوښتنه څنګه وکړو دا هغه به ان شاء الله ما ورته چې پښتون زلمی به کوي پښتانه ځوانان به کوي او بیا بیا اے پښتنو ستاسو ارزان غوښه وګورئ ستاسو ارزان وجودونه وګورئ چې څلور زره پښتانه خو دوی په پیسو خرڅ کړي دي دا زه نه دا د دوی دا د دوی چې هغه جسټس دی چې هغه دغه شیان دا لاپته افراد ډیل کوي اول خو هغه کمیشن چې کوم جوړ دی هغه دروغجن کمیشن دی خو هغه هم هغه هم دومره رښتیا خو وویل اخر هغلته هراسمنټ کیږي هغه خپل خلک نشي راوستلی ډېر کم خلک یې راوستي دي هغې هم لیسټونه نه دي جاري کړي چې څوک موږ راوستل څوک مو نه راواستل خو څلور زره پښتانه تا دا وجودونه ډېر ارزان شمارلي وو تا ته لګېدله چې د دغو د پوښتنې څوک نشته ریاست خو یې پوښتنه نه کوي ریاست خو دوی خرڅوي خو بلخې څوک نشته چې د دغه وجود د دغه ارزان وجود چې خوښه دې شي وینې توی کا ډالر پې واخله چې خوښه دې شي خرڅ یې کا په چا دا دا غواکار ریاست دا دا قاتل ریاست دی دا اغواکار ریاست دی د دنیا د دنیا په یو علاقه کې هم دومره غټ اغواکار ګروپ نشته لکه د دغه ملک ادارې چې دي د دنیا په یو غټ کې هم دومره قاتل ګروپ نشته لکه د دې ملک ادارې چې دي دا د آئین نه ډېرې لرې غورځېدلې دي دا د پاکستان آئین نه مني دا د پاکستان آئین ته په سپک نظر ګوري، دا د پاکستان آئین څو ځله دوئ مات کړو، حالانکه د پاکستان آئین آرټیکل سکس وائي چې څوک آئین مات کړي هغه غدار دي، دغه غداران تر اوسه پورې جرنلان پاتې شوي دي، خو ستا ستا د ستا د عدالت په انصاف باندې لعنت وایه چې جرنلان درنه دغس ګرځي او ته لا دغسې ګرځې ته ستا سره ستا سره شته آرټیسیکل آرټیکل 6 پروت دی او ته ځان ته لا چیف جسټس وایې او ګرځې او چا چې آئین مات کړی دی او هغه هغه نشی رانیولې صفا خبره وکړئ صفا خبره وکړئ د آئین نه پرته چې څوک عمل کوي هغه په ریاست کې دننه ریاست جوړول وي د پاکستان ادارو د پاکستان فوج په ریاست کې دننه دومره مضبوط ریاست جوړ کړی دی یار کینئ څه مسله ده تاسو سره کینئ دا یار کینه وروره کینه کینه کینه زه یې درنه کینوم زه یې درنه کینوم ټول نه غټ قدر ستاسو ته دی په پاکستان فوج ادارو په ریاست کې دنه دومره مضبوط ریاست جوړ کړی دی چې د اوریجنل ریاست عدلیه ځنې یریږي د اوریجنل ریاست پارلمان ځنې یریږي دومره یره خوره کړې ده دا په پولیسو باندې هم نه دي دا پولیس ته هم بدمشۍ ورکوي په تاڼه کښې چې څوک خوش وي خلاص یې کا څوک خوش وي په وینسه دلته لوکل انتظامیه هم یرغماله ده دغه پوره ملک یرغمال اوریجنل ریاست یرغمال جوړ شوی دی فیک ریاست فیک ریټ د آئین نه بهر ته راغلی دی بونګ دا چې څوک د آئین نه بهر ته راغلی دی بونګ دا آئین ته پس دوی آئینی اختیار ته بوزو دا آئین شهری ته حقوق ورکوي خو ادارو ته دایره اختیار ورکوي شهری به په حقوق پورته نه دي ادارې به په دایره اختیار پورته نه دي دا زمونږ او ستاسو او د دې ملک د نورو قومونو ترمنځ تړون دی دلته تړون صرف یا آئین دی د آئین نه پرته دلته مختلف قومونه دي په دې ملک کې اوسي هغه د یو بل کاکا او ماما نه دي د هغو په منځ کې هیڅ رشته نشته د پنجاب، د پښتون، د سیندي، د بلوچ، د ګلګیت، د چترال خلکو یوه رشته ده، د یو آیین لاندې دي، نور د یو بل کاکا او ماما نه دي. دوی دلته که څوک آیین ماتوي، بیا زموږ ټولې رشتې ماتېږي، زموږ به ټولې رشتې ماتې وي. موږ د اسلام په بنیادونو که چېرته تړون وي، هغه به ټول ور ټول پاکستان دې بیا سعودي عربیه ته ور مرج کړي چې هلته یې مرکز دی. که چېرته د آئين په نظر شوي بيا ټول د آئين لاندې يو څوک به د آئين نه پرته نه ځي دا ادارې د آئين نه لرې د پښتنو مرګونه کړي دي دا دا دا د سيند او کراچۍ پوليس دا د سيند او کراچۍ رينجر د دوي سي ټي ډي د پښتنو قاتلان دي د پښتنو یې تر عمره قتل کړي دي، د دوئ روزګار او کاروبار ته یې بتې اخستې دي، بتې اخلي هم، په دې هره خاوره کښې د دیګي ملک خوفیه ادارو د خلکو نه بتې اخستې دي، کلم کله بدمعاشي شروع ده، زما په پښتنو باندې مکمل په سره ورځ باندې یلغار شوی دی، په دوی باندې برید شوی دی، خو پښتانه دي چې لا ځان نه پوه وي، خو چې چا ځان پوه کړي دی هغه دغه دي. او او او د علم غرا او د علم غړا او د علم غړا د خپل بونیر خلکو د پاره د یره ځای چا جوړ کړی چا د وحشت ځای در نه جوړ کړی دی ایا دا خلک د نه پیژندي چې دلته چې کله د ځای ته طالبان راتلل د بونیر خلکو دوه ځله په شا وشړل دریم ځل دریم ځل ته ملاکنډ کمشنر سید جاوید دغه دغه لمغر ته دغه بونیر ته طالبان راوستي وو تڼې ورته خلی کړې وي دلته هر کار دلته ټوله ترهګري د ریاستي ریاستي ډپارټمنټس لخوا شوې ده تر ریاستي ډپارټمنټس له خوا کیږي د علم غر نه چې څوک څه وړي نه دی وړي د بونیر خلک به تپوس کوي ټول پښتون به بیا ورسره ولاړ وي بیا بیا د سوات خلک ته وایي د جلسې منتظمین ته ول سلام کوو چې دوی جلسه منعقد کړه د شنګلې د شنګ شنګلا زمونږ په زړونو کښې ده شنګلا دې تل آباد وي شنګلا زنده آباد د شنګلې سره ټول پښتون ولاړ دی او نو او نو از راځم او نور به ان شاء الله اعلان کوم په هغه کې به شنګلا یاد شي دلته د سوات منتظمینو ته دمکې ورکړي کیږي چې تاسو سره به ګورو خو یو خبره د یاد لري که چا سره هم دوی غلطي وکړه زیاته یې وکړو مونږ به بیا ورسره ګورو بیا بله جلسه په سوات په شانګله کوو ورته ته ته چې څومره هم ته چې څومره هم د سوات د شانګلې بونیر او دیر خلک د باولو کوشش کې دومره به پی ټی ایم زیات راځي دلته بار بار به راځي او او که دمکیانې یې زیاتې درکړئ بیا یو کال راوکئ منتلي پیکج به په سوات کښې د جلسو وي ستا څه ستا څه خیال دی ستا ستا څه خیال دی ستا ستا څه خیال دی او کچه او حساب یې صحیح نه دی کړی. دوی وایي چې که چرته پښتانه ځمنان ویروو کښې به نو دا سپه اسانه دی. دا سه اسانه دی کینول ستا پلار بیا نه کینوي. دا خبرې به نورې هم کوو. دا یو خبره یو خبره ورته کوم او د جرګه چرته دی جرګه زه ډیر حیران یم د هغې ورځې نه چې جرګه د دوه فریق په منځ کې کیږي دوی پښتون قام يو فريق شمري حالانکه مونږ خو ډير ستر زړونه راوړي وو خپل ځانونه مو شهري شمارلي وو د شهري د پاره ايين دي جرګي د فريق او د دوي دشمنو د مانځه وي تا په خپل منځ کي تا په خپل منځ کي په خپل زړه کي اول هم پښتون دښمن مو اوس چې تا جرګه راولږله ثابته دې کړه چې ته ما دښمن شمارې شهري مې نه شمارې جرګې جرګې د فرقینو په منځ کې کېږي دا خو شهري او د آیین خبرې دي آیین پروت دی دلته که آیین دی مونږ بیا ورته وایو دوی پرې ډېره ګیله کړې وه او چې دا آئین کله هم مونږ ته حقوق نه راکوو مونږ به نوره دنیا ته آواز کو اقوام متحده ته چې ورای راشي تاسو یې پوی کړئ او خبره به کوو خبره به کوو د وزیرستان هم هلته هلته دوی بیا بیا طالبان کمانډران راولي هلته دوی بیا په خلکو کښې ویره خوروي هلته دوی بیا وجنه شروع کړې ده هلته دوی بیا بیا خلکو ته دمکیانې شروع کړې دي په پښه پروټوکول چې کمانډران راځي او ناستي په مختلفو کوټو کښې په نارت وزیرستان کښې په تېره هفته کښې څو واقعې وشولې ساوت وزیرستان اوس هم یو ځوان را سره ناست دی ولاړ دی هغه وایي هلته یو کمانډر دی نام یې رانه هېر شو چې هغه هغه کال اول زما په ټوله قبیله باندې زما په ټوله قبیله باندې تعلیم بند کو زما په ټوله قبیله باندې هلته صحت بند کو چې څوک به صحت مراکز ته نه در پرېږدي په دوی یې ګاډي بند کړل او بیا دوی ویل چې مونږ ځان ته دوا ګاډي وخستل ویل هغه آرمي رانه ونیول چې تاسو د کمانډر صاحب سره ولې په هغه مو چې خلاف ته مونږ مو خلاف یو اوس په وانه کیمپ کې هغه کمانډر ورته ناست دی او لاندې خلک تنګوي یا پښتنو تر څو پره به د یرې لاندې ناست وئ تر څو پره به خاموش وئ زر